दिन का आठ दिन का खाने का सामान ले गए क्योंकि रास्ते में तो रुकोगे ऐसा तो नहीं सब लोग यहाँ पर जाओगे रास्ते में रुकोगे यहाँ पर रुकोगे एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा रखता है अपना वही चुनाव भंडारा चलाओ पुलिस प्रशासन से अभी वार्ता चल रही है दिल्ली के अंदर Delhi police Haryana police Uttar Pradesh police और हमारे किसान संगठन के लोग हमारे जो पदाधिकारी कोऑर्डिनेटर कमेटी की है कि जो रास्ते हैं पूरा कानून है सब लोग हम साथ में रहेंगे सबको शांतिपूर्ण तरीके से छब्बीस तारीख में चलना है और एक के पीछे एक ट्रैक्टर तो रहेगा दलित मोहतल में रहेगी कोई आठ नहीं है सब का पूरा पंजाब और हरियाणा चढ़ का इधर का उत्तर प्रदेश और राजस्थान सब चढ़ गया उम्मीद है कि तीन लाख से ज्यादा ट्रैक्टर है आपको अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी है आपका पड़ोसी क्या कर रहा है उस पर निगाह रखनी है गलत तरीके के लोग आपके बीच में आ सकते हैं जिस तरह से कल सिंगू बॉर्डर में वो लड़का पकड़ा गया उसका पूरा प्लान था उसने पूरा पुलिस प्रशासन का नाम लिया उसने कहा कि मुझे इस थाने के अधिकारियों ने हमको कहा दस लोगों की टीम है जब हमारी भीड़ छब्बीस तारीख बाद में बढ़ेगी पुलिस उनको रोक हम भीड़ के बीच में रहेंगे वहां से हमको फायरिंग करना है लोगों में अड़बतर भी होगी किसान पुलिस पे लाठी चलाऊंगा पुलिस इन पर चला होंगे तब गोली चलेगी या हमारा प्लान था प्लान उनका पकड़ा गया पुलिस प्रशासन जो बहुत दिन तक कहता सरकार का झगड़ा होगा झगड़ा होगा दो महीने तो हमको इस तरह की तो कोई बात आए उनका प्लान पकड़ा गया है हमको जिम्मेदारी है कि वो किसान संगठन का उसने बिल्ला लगा रखा है उसने टोपी लगा रखी है उसने कैप लगा रखी है उसने पगड़ी पहन रखी है वो कोई भी है वो जो चेकिंग करता होगा वो सबकी तलाशी लेगा कि जो वो नहीं कर रहे थे तो मेरी तलाशी लेगी हम भी तलाशी ले रहे अपना वीडियो बनवाएंगे तलाशी देते हुए यहाँ पे कोई सामाजिक तत्व हमारी टोपी लगा के हमारा झंडा हाथ में लेके हमारा बिल्ला लगा के वो आपकी ही भाषा को लगा तरीके का आदमी हो सकता है उसकी हमको निगाह रखनी